Surxondaryoda chigit ekish boshlandi. Ko'klam chor atrofni yashil libosga burkagan. Quyosh yuz ko'rsatganiga soatlar o'tgan bo'lsa-da, harorat deyarli ko'tarilmagan. Yerga chigit qadalayotgan qaysi bir dalaga bormang, dehqonlarning g'ayrat bilan mehnat qilayotgani ustidan chiqasiz. Ish unumi yuqori bo'lgan zamonaviy haydov traktorlari. Sial agregatlarining dalani kaftdek tekislab, bir chiziqdagi egatlarni yuzaga keltirayotganligi dehqonlarning beminnat mehnatiga ishtiyoqingizni oshiradi. mana korxonamiz e, tashkil etilgandan buyon mana e, xorijiy texnikalardan mana yuqori unumli e, puma texnikalari olib kelindi mana o'ttiztadan ortiq undan tashqari ikki yuz ikkitadan ortiq belarusiyani traktorlari olib kelindi mana yigirmadan ortiq lazerni lazerni tekislagichlarimiz bor mana korxonamizda bundan tashqari mana hozir bahorgi dala ekish mavsumida mana chigit ekish davrida mana bizni to'rt qatorlik hamda sakkiz qatorlik selkalarimiz bor mana shu to'rt qatorlik selkamizni e, har bir metrga donalab chigitlarni tashlaydi mana sakkiz qatorlik ham xuddi shunday bundan tashqari e, yetarlicha barana mana ishlatiladigan texnikalarimiz bor bundan tashqari mana shu dorilar sepadigan texnikalar и bir yuz o'ttiz beshta kultivator traktorlarni mana e, mtp e, shu xorijiy korxonasining mtpsida saqlanib taqiq qilib shay holatga keltirilgan e, ishlashga barcha imkoniyatlarimiz yaratilgan mana aytmoqchimanki mana bizni mana shu klaster tashkil bo'lingacha shaxsan men o'zim fermer bo'lib ishlaganman o'sha fermerlik davrimizda serka topsak baran topolmardik baran topsak va telishga tortadigan trat topilmadi tratni topsak shunaqa qiyinchiliklar bilan o'sha fermerlik e, davri o'tildi endi bu o'tkinchi anavi lekin mana ana shu surxonkovoddan xorijiy korxonasi kelgandan beri mana oyma oy oyliklar barcha texnik o'sha mtp xodimlari traktorchilar и e, ana shu yerda ishlaydigan mexaniklar slesarlar barchasi oyma oy oyligini olib kelmoqda masalan oyliklari ham e, ish bajarilgan ishiga qarab e, barcha xodimlarimiz mana shu e, klasterdan mamnun mana nasib bo'lsa mana shu o'n besh kun davomida biz chigitni ekib yakunlaymiz umumiy olganda besh yuzdan ortiq texnikalarimiz mavjud har bir texnikaga bittadan ishchi biriktirilgan buyruq asosida har kunlik naryadini olib o'sha bajarilgan ishlarni bajarib o'zlariga belgilangan ishlarni bajarib kelishmoqda bepoyon dalalarga boqib to'ymaysan kishi bu xushnudlik ko'klam boshlanganligi belgisidir jussamiz paxta dalalaridagi mehnatda qotganligi bois bu tuyg'u tanish va ayni paytda maroqli ekanligini his etamiz daladagi dehqonning quvonchi ham shundan chunki u mehnatsiz o'tira olmaydi qiziriq tumanidagi surxon kotin tekstil klaster xorijiy korxonasi ekin maydonlarida bo'lganimizda dala chetlariga oshqovoq loviya mahsulotlari yangicha uslubda yetishtirilayotganligiga guvoh bo'ldik qizig'i pishib yetilgan hosil hududdagi ishchilarga teng taqsimlab berilar ekan biz hududimizdagi 1670 gektar yerimiz bor undan g'allamiz 830-35 gektar paxtamiz 835 gektar 835 gektar g'allam paxtamiz joyi tayyor turibdi mana ekishni boshladik ekyapmiz o'tgan yil g'allamizni qirq sentini oldik bu yil ellik sentini olamiz deyapmiz hm, paxtamizni ham xuddi shunday qirq sentini qirq besh sentini olmoqchimiz klasterdan menga o'n beshta imtiz sakson traktor berkitilgan puma traktor oltita berkitilgan o'zimni hududimga hm, besh yuz ellikta ishchimiz bor pudratchi traktorchi suvchi endi hozir klass oldin fermer ishlaganmiz fermerlik ishlaganimizda bunchalik sharoit yo'q edi hozir klasterma ishlayapmiz sharoit yaxshi sharoitlar yaxshi qilib bergan hammaga oyliqlar o'z vaqtida berilyapti hammasi sharoit yaxshi hamma texnikalarimiz yetarli texnikalarimiz bor hammasi yaxshi ishimiz oldiga ketyapti o'g'itlar masalasi o'g'itlar hamma narsa salarka o'g'it hammasi joy joyida ta'minlab beryapti buni hozir mana oldin bunday qilingan yo'qdi dalaga hozir endi buni dala chekkasiga shunday qo'ylayapmiz oshqovoq ekib boshqa tepaga ilib qo'yadigan qilyapmiz shu yerdan pudratchini o'zi foydalanyapti pudratchiga berib o'zi daromadini o'zi oladi hammasini hozir buni buni uzunligi besh yuz qirq metr bundan hozir bir o'n besh tonna kadi ashkari olmoqchimiz daromadini o'n besh tonna qiziriq tumanida surxon cotton tekstil klaster xorijiy korxonasi bugungi kunda samarali mehnat faoliyatini olib borayotgan klaster hisoblanadi ish ko'lamini kengaytirish yangi zavod fabrika tashkil etish loyihasini ishlab chiqish barobarida ko'plab ish o'rinlarini yaratishdi bundan tashqari 2 gektar yer maydonidagi issiqxonada pomidorning ikki turdagi navi yetishtirilmoqda oddiy issiqxonalardan farqli ravishda ushbu issiqxonada barcha jarayonlar avtomatlashtirilgan bo'lib bu inshoot ichidagi haroratni kerakli darajada saqlab turish ko'chatlarni gidroponika usulida oziqlantirish hisobiga yuqori hosildorlik bilan ta'minlaydi masalan plyonkali issiqxonalarda pomidor ko'chati 6 oy hosil bersa mazkur innovatsion issiqxonada 1 yil mobaynida uzluksiz mahsulot olish mumkin buni tashkil qilishdan maqsadimiz shu hop daladan daladan dasturxongacha tamoyil asosida ishlayapmiz shu arzon xalqimiz elimiz uchun arzon pomidorlar yetishtirib berib sifatli va arzon pomidorlar yetishtirib berish maqsadimiz xalqqa xizmat qilish bu ikki gektar yer tashkil qiladi bir gektarida alamina bir gektariga bo'ron navli pomidor yetishtiryapmiz o'n sakkizta ishchi o'rni yaratilgan har birisi ikki million uch yuzdan ikki million besh yuzgacha oylik oladi uch kundan keyin nasib bo'lsa bozorlarga chiqaramiz arzon narxda bozorlarga chiqaramiz xudo xohlasa kunigacha joriy yilda ekin maydonlaridan paxtadan mo'l hosil olish uchun ayni shu kunlarda bajarilishi zarur bo'lgan ishlarga bag'ishlangan seminar o'tkazildi Unda Surxondaryo viloyati hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari Farhod Ismoilov ishtirok etib, bugungi kunda qishloq xo'jaligi xodimlari oldida turgan dolzarb masalalar to'g'risida fikr bildirdi. Har yili chigit ekishdan avval Surxon Cotton Textile Cluster xorijiy korxonasi tomonidan ehson uyushtiriladi. Bu yil ham tumanning Sariq Zilol hududida ishchi xodimlar jamuljam bo'lishdi. Dasturxon yozilib, elga osh tarqatildi. paxtakorlarimiz haqqiga duo qilindi hammalaringizga uzoq umr hammalaringizga saliflik, hammalaringizga baxti saodatli bo'lsin ishlaringizga dehqonchiliklaringizga manzil makonlaringizga nimaiki ollohdan so'ragan bo'lsalaringiz kelgusi yilda bundan ham 100 barobar bo'lib baraka manam bu birga bo'lib yana ham saodatda mana shu manzillarda bo'lmog'imizni Xudo hammamizga nasib aylagan bo'lsin. Hammalaringizga muborak bo'lsin aziz do'stlar. Seminar davomida tumanda reja asosida ekilishi rejalashtirilgan chigitga o'z vaqtida sifatli ishlov berish uchun suv, o'g'it, texnik vositalar taqsimoti bo'yicha kelishib olinib, mutaxassislarning fikrlari tinglandi. Ayrim dalalarimiz bor, bug'doydan keyin qotib turgan, keyin sifatsiz masud kesak 40 santimetr haydalgan. Bu yerda bu Farhod aka biz mana O'ktam aka bilan ishlaganda u anu daraxtdan naryog'ini ko'ra olmassiz avval. Hmm. Qamish bo'ladi, qamish. 3 yildan beri 40 santimetrdan kam haydalmaydi. Shuning uchun bu kesak ham kamroq bo'lib ketdi. Bo'lmasa bunaqa kesaklarda paxta ekib yurardik biz. Endi yana bitta masala paxta bo'yicha biz ekdikmi buni hozir hamma zarar qilandasi chiqib bo'lgan tevarak atrofimiz bor boyagi tozalik ham shuni ancha yo'q qiladi biz dalani atrof tozalab qildik ko'p joyni rahmat qilgan odamlarga lekin chalasi bo'lsa tozalashimiz shart bir tomonni qilib ikki tomonni qoldirgan bo'lishimiz mumkin endi bunga darrov mana fermon tutqichimiz bor murabbos aka azimiy sofkanikini qo'yishimiz kerak bo'ladi Bu buni harakatini boshqasini qo'yishimiz kerak isoq qaynatamiz hali xudo xolasa, dala atrofiga o'rgimchakkadan birinchi tavlada ketyapti bu yerda bitta iso ham aylantirib sepib qo'yamiz iso iso qaynatmasa u zahar emas u rosa o'rgimchakkanani akbarjon shundaymi shunday bu narsalarga oltinga gurtimiz ham bor sharoitimiz ham bor isoni ham qaynatib nima qilib qo'yamiz paxta bo'yicha shu fosfor bor 150 kilo 50 kilo hozircha kaliy birinchi kultivatorda uni o'sha paytda aytamiz yana fosfor beramiz yana kaliy beramiz tanti va chapana paxta ustalarining bu yilgi ahdi yanada xayrli ular joriy mavsumda 7680 gektar yer maydonidan paxta xomashyosini yig'ib terib oladilar bizga 15 ta ekskavatorimiz bor hmm. 2 ikkita buldozerimiz bor to'rtta greyderimiz bor hammasi bor bizga hech qanaqa bu texnika tarafda muammo yo'q. Faqat ishlash kerak. ishlash kerak. Harakat tamom, bo'sh shuni qilaylik aka. Sizlar namuna qilib beringlar, men viloyat hokimiga bugun borib aytaman. Bugunni o'zida shunaqa e, ana nima deydi, tok ekish masalalarini qilib beradigan bo'lishi, tut ekish kerak. Tutni chekkalarga ekib man bitta narsani mana Yazevon tumanida Shurojon Jo'raqulovich borib konvert usulida yer tayyorlash degan gapni aytganida men hayron qoldim. Eng yuqori hosil 103 mi olganda. Tushunasizmi? Niyatga ko'p narsa bog'liq. To'g'ri gapirasiz. Bu 4 yilga oldingi narsani tepamanda bu narsa. Hozir bu narsalarni qilib lekin sharoit qilib berilgandan keyin qilish kerak. Biz endi o'zi Farqod aka Shurojon Jo'raqulovich bilan mana hozir bu ishlarni qildik. Hozir biz vakil qo'yamiz har bitta hududga. rayon hokimiyati tarafdan Otabek aka tarafdan vakil qo'yiladi. Har bitta oilaviy pudratga mana shu ish bilan mana shu ishni biz tashkil qilib beramiz birinchi o'ringa. Bironta viloyat Surxondaryo viloyatiga tenglashib bilmaydigan darajada bo'ladi dehqonchilikda. Chunki sizlar piyozni pikrovka qiladigan. Sizlar bir tomarqadan bu Surxondaryoliklar 3 marta hosil oladi. Surxondaryoda bo'ladi meva. surxondaryoda bo'ladi sabzavot dukkaga ham bo'ladi bu yerda strus ham bo'ladi hammasi shu yerda bo'ladi aka mana shunday bo'ladi qilamiz shuni Bu yil ekin maydonlariga paxtaning Buxoro 10, Buxoro 8, SP 1607 navlari va istiqbolli navlar sifatida 600 gektar yer maydoniga S8290 navini ekish rejalashtirilgan. Chigit qadash jarayonida har gektar yerga 150-200 kg dan amofos, 50 kg dan karbamid va 50 kg dan kaliy o'g'it solishi nazoratga olinmoqda. Chunki bu tadbir g'o'za hosilining oshishiga olib keladi.